Salut! Uh, în seara asta vreau să-ți vorbesc despre a conduce. Uh, am făcut un exercițiu cu o doamnă pe care nu o cunoșteam, cu un pix. Uh, trebuia să ținem de extremitatea cealaltă și să mișcăm. Și ea a spus că vrea să conducă. Ok, am lăsat-o să conducă, numai că mișca pixul foarte repede și ideea era să nu scăpăm pixul pe jos. Și atunci, timp de două minute se făcea exercițiu și la un moment dat i-am zis, te rog, te rog, nu mai mișca atât de repede pentru că o să pice pixul. Și el zice, păi mi se duce mâna, nu mai pot să oprești. Zic, pune doar stop la mână și uite-te la mine. Și s-a relaxat, a fost super. Și mi-am dat seama că de fapt în momentul ăla eu am preluat conducerea, fără să vreau, fără să-mi propun, și acea conducere îmi place să o, să o preiau de obicei. Și cred că se preia conducerea de către celălalt când tu joci inegal, când tu joci uh, în, într-un ritm ori prea lent, ori prea rapid, știi? Uh, într-o relație de cuplu mă refer. Pentru mine exercițiul ăsta este ce fac eu într-o relație de cuplu. Și am, pre- am preluat conducerea pentru că doamna era foarte repede și a dat seama uh, sunt foarte curioasă ce înseamnă pentru tine a conduce. Ceau!